Tarde, noche y día el tiempo detenía. Si eso tú quisieras, tan solo dilo. Yo no me di cuenta, sin golpes ni peleas. Mantén la mente atenta, lo quieres dilo. Tarde, noche y día, el tiempo detenía. Si eso tú quisieras, tan solo dilo. Yo no me di cuenta, sin golpes ni peleas. Mantén la mente atenta, lo quieres dilo. Tarde, noche y día, el tiempo detenía Si eso tú quisieras, tan solo dilo Yo no me di cuenta, sin golpes ni peleas Mantén la mente atenta, lo quieres dilo de noche y día El tiempo detenía Si eso tú quisieras Tan solo dilo Yo no me di cuenta Sin golpes ni peleas Manté la mente atenta